Hello, maqaan kee Jeenee Nuree jedhama. anogeettii fayyaa M Health hojjedha. Talaalliin COVID-19 dubartoota ulfaatiif akka ta'u mirkanaa'ee osoo jiru iddoo kilinika talaalliitti maaliif ulfa qabaachuu kee akka gaafanu irraa haa dubbannu. Dubartoota ulfaa of eeggannoon to'achuu barbaanne Ulfi sadarkaa fayyaa addaa kan dhiyeessitoonni yaalaa kamiyyuu yeroo tajaajila fayyaa laatan beekuu qabanidha. Kana jechuun talaalliin fayyaalessummaan isaa dubartoota ulfaatii fi ulfi garaa isaanii keessa jiruuf hanqata jechuu miti. Ulfa sana beekuun ogeeyyiin fayyaa dubartoonni faayidaa talaallii fudhachuun qabu barsiisuu fi limmoo waraannatan kan Moodernaa fi Faayizer isa lammataa san akka fudhatan yaadachiisuuf. Yaaddoo waa'ee talaalliitiif ulfaa qabaachuun gaariidha. Ulfi dubartootaaf yeroo addaa waan ta'eef. Gaafii yookiin yaada addaa qabda yoo ta'e dhiyeessitoota yaalaa warra sirre isin dhaga'aniif beekumsa waa'ee talaallii qaban waliin haasawa galatoomaa.